punta. Ay, la queríamos dar la Ya había posado para esa foto yo. Algo también de la misma la oscuridad. Ey, que... Y, Esto se titula Somos la muerte.